Jutro ukontentowani będą wszyscy, którzy czekają na słońce i cieplejsze powietrze. Witam Państwa, Marzena Słówkowska. W nocy pogodnie, ale na północy i południowym zachodzie miejscami pojawią się mgły. Temperatura będzie oscylować wokół 4-5 stopni. W Małopolsce nieco mniej, 2 w Kotlinach Górskich około zera. Przed południem, początkowo od Kaszub i Mazur, przez Mazowsze, Polubelszczyznę sporo chmur i gdzieniegdzie mglisto. Jednak w miarę upływu dnia coraz więcej przejaśnień, a na Suwalszczyźnie pojawią się rozpogodzenia. W pozostałej części kraju przez cały dzień słonecznie. Najwięcej pokażą termometry na Dolnym Śląsku 19 stopni. Na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce oraz w Małopolsce 17. W głębi kraju 14-16, chłodniej na Podlasiu i Wybrzeżu Gdańskim 9-10. W środę od północnego zachodu na południowy wschód będzie przemieszczać się front atmosferyczny, przynosząc opady i lokalne burze. Najcieplej w województwach południowych 18 stopni, na północy maksymalnie 10-12. W czwartek po przejściu frontu będzie już chłodniej. Od 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez 10-11 na Mazowszu i Podkarpaciu, do 14 na południowym zachodzie. W kolejnych dniach będzie już znacznie cieplej, miejscami nawet do 20 stopni. Do zobaczenia wieczorem.